Lakini Ama. lakini tarehe kumi na nne inaweza ikawa ndoa vile vile. Hakuna ndoa hivi, unisikii? Na kama kukiwa kuna ndoa, nifate nitakupa milioni moja. Unasema nifate, nitakupa 1 million na kuahidi, kukiwa na ndoa, kukiwa na ndoa nifate nitakupa milioni moja. Takuja kuchukua milioni moja yangu mimi. Hivi tena tena tena haina shida hata ya kuja. Nipigie. Nitakuja mimi nitakuletea milioni moja na urekodi na watu waone nakupa hiyo pesa. Mm. Kuelekea tarehe kumi na nne ya mwezi wa pili, kama ilivyo kawaida duniani kote, ni maadhimisho au huwa ni siku ya kumbukumbu kumbu ya watu wanaopendana kwa maana ya kwamba wanaoneshana kwamba ni jinsi gani mtu anampenda mtu fulani au anaipenda familia yake au anawapenda marafiki zake na watu wake wa karibu. Nyumbani Tanzania wanapaita mjini hapo Instagram na kwenye mitandao ya kijamii, habari kubwa ni kuhusiana na Diamond Platnumz na Zuchu. Tunaambiwa kuna ndoa iko mbeleni. Sasa siku ya leo niko na moja kati ya mtu ambaye yupo karibu na amewahi kuwa karibu nao na vingi anavijua, na siku ya leo nimembembeleza sana kuweza kuipata interview hii.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 Unajua kwamba wewe ni king'ang'anizi? Sio sana. Sasa si unajua kuna watu ambao ni mashabiki na wafuatiliaji wetu lazima tuwape kile kitu ambacho wanastahili au kile ambacho wanakitaka. Sasa, sasa kuwapa wanachokitaka sio kunilazimisha mimi kuwaambia. Kwani nilikulazimisha? Si nimekuomba mpaka leo hii ndio umekubali? Ah, sawa, ndio maana niko hapa. <laughs> Ongera basi, umependeza. Asante. Ongera sana. Asante sana. Moja kwa moja kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea ndoa ya Diamond na Zuchu zimebaki, tunaweza tukaita ni masaa kama sio siku chache, kwa vile ambavyo wewe unavyofahamu. Tudukulie basi kidogo. <laughs> Mnataka kuanzia wapi? <laughs> Tunataka kuanzia mwanzo. Vingi sana eh? Vitu ni vingi, mambo ni mengi, kwa hiyo labda uniambie ni, ni engo gani ambayo unataka mimi niwaambie si tunataka utudukulie kuanzia mwanzo kabisa. Aha, okay. Kuanzia mwanzo. Okay, acha nianzie hapa. Um, kwanza kabisa mimi nilikuwa sifahamiani na Diamond Platnumz, lakini ni mtu ambaye nilikuwa nikimuona kwenye mitandao ya kijamii. Najua wengi wengi hawajawahi kuona naye face to face, lakini wanamuona kwenye mitandao ya kijamii, na mimi mwanzo ilikuwa hivyo hivyo. Baadaye baada ya kuwa karibu na zali ndo nika nikapata chance ya kufahamiana naye sasa, kwa sababu mimi na Zari tumekuwa karibu kwa sababu ya sababu za kibiashara. Mimi nilikuwa natoka huku naenda South Africa, kwa hiyo nilikuwa nafikia kwa Zari, lakini pia Zari ni rafiki yangu ambaye tunafanya naye biashara na tumeshakutana sehemu mbalimbali. So mpaka mimi nikamfahamu Diamond ni kupitia yeye, na ninakumbuka siku hiyo tulikuwa tumetoka tumeenda sehemu tunapata dina. Diamond alikuwa hapo, tulikuwa South Africa. Diamond alikuwa Tanzania na siku hiyo alikuwa ndo anatoka Tanzania anakuja South Africa. Na mimi na Zari tulikuwa kuna hiyo sehemu ambayo nimekwambia tulikuwa tunapata dina. So siku hiyo akawa ameniambia, you know what? Nikaambia what? Akaniambia leo Diamond anakuja na nataka leo nikukutanishe naye. Nikamwambia wow. Yaani nilifurahi kwa kweli kwa sababu nilikuwa sijawahi kukutana naye ana kwa ana, ila tu namsikia naona nyimbo zake, najua ni msanii mkubwa hapa nchini kwetu, vitu kama hivyo. So alivyoniambia, kiukweli nilikuwa very excited kwamba wow, leo naenda kukutana na Diamond. Nikamwambia okay, amna shida, Tukakaa pale tukapata dina, akaniambia by saa saa mbili au saa tatu usiku atakuwa tayari ameshaingia kule. Kwa hiyo ataenda kumpokea yeye airport and then mimi nitakuja kuonana naye after kuja sasa nyumbani. Nikaambia sawa, akaniambia au unaonaje tuende wote airport au vipi? Nikaambia no, unajua ni ni moment ya, ya watu wanaopendana eh? Hawajaonana kwa muda mrefu, so anavyoenda kumpokea pale airport lazima kuna kuna mahaba fulani hivi. <laughs> Nikaambia no, wewe nenda tu, mimi akishafika akishapumzika na nini, basi nitaonana naye either usiku huu ama kesho, lakini itapendeza zaidi ikiwa kesho. Akaniambia okay, basi tukala pale tukamaliza, tukaagana vizuri, yeye akawa ameenda zake airport kumpokea Diamond, mimi nikawa nimerudi zangu kwenye hoteli ambayo nilikuwa nimefikia, kwa sababu mimi sikutaka kukaa kwa Zari serious yani, na sio Zari tu, waga sipendi kukaa kwa mtu Yaani napenda kwa mfano nimetoka hapa nimeenda Uganda. Napenda kama nina rafiki kule anipokee tu enjoy na nini and then naenda zangu kulala hoteli. Yaani ndo niko hivyo. Yaani sipendi kwenda kwa mtu alafu nikaishi kwake na nini na nini. I don't like that. So mimi nikawa nimerudi hotelini kwangu, nikawa nimelala asubuhi nikapokea simu yake akawa amenipigia akaniambia wewe uko wapi nikamwambia mimi niko hotelini akaniambia okay basi Diamond tayari yuko nyumbani unaweza ukaja? Nikaambia sawa, lakini siku hiyo nakumbuka nilikuwa nina appointment mahali. So nilibidi kwanza, nilibidi kwanza niende kwenye hiyo appointment. Alafu nikishatoka ndo niende kwake. Kwa hiyo nikamwambia okay. Ilikuwa appoint, appointment ilikuwa ni saa nne kamili asubuhi. Kwa hiyo nikamwambia by saa tisa mimi nitakuwa nimeshatoka nitakuja hapo kwako. Akaniambia sawa. Basi mimi nikawa nimetoka nimeenda kweli kwenye mambo yangu ya kibiashara, siwezi nikazungumzia hapa. So nikawa nimefanya biashara zangu kule, Mungu akasaidia zikaenda vizuri. Nilivyotoka nikampigia akaniambia sawa, we njoo, mimi nipo nyumbani. Nikamwambia sawa. Basi nikawa nimeenda pale, nilivyofika kiukweli, yeye alikuja kunipokea getini Zari yeye, nikamwambia ni yaani, yani ni kwani nini ninakaa kanani fulani hivi you know? Nikamwambia da, ah, yani ah, sielewi nini kinaendelea, ni yaani sijui najisikiaje. akaniambia no, ku yani kuwa huru tu, kwa sababu kaambia ya, unajua Diamond ni msanii mkubwa, alafu nilikuwa very excited kuona naye. Unajua yani ukiwa na ile unatamani sana kumuona mtu mpaka una, unakuwa kama unapata ka pressure fulani hivi. Sasa mimi ndo nilikuwa hivyo. Basi pale akanikam tukaingia ndani, tulivyoingia ndani nakumbuka mimi nimefika sebleni, Diamond alikuwa yuko chumbani. mi nikafika pale sebleni nikawa nimekaa. Nilivyokuwa nimekaa <laughs> basi Zari akasema okay, ngoja basi niende nikavute. Kaambia no, no, no usimuite. Wewe tukae tu tupige story. Yeye atakapokuja atukute tupo kwenye story zetu. Akasema no, lazima niende nikamwite nimwambie kuna tumepata mgeni hapa aje kusalimia, na nikamwambia no, no, no, no, yani subiri tu aje mwenyewe. Basi tukawa tumekaa pale tunaongea tunazungumza. Sasa Diamond alikuwa chumbani, akatoka chumbani akaenda dining, alikuwa ameenda siku kuchukua chakula kule anakula. Sasa alikuwa anaongea, "Wewe Mama T, uko wapi? Sijui ni nini. Yule mgeni wako aliyesema anakuja yuko wapi? Hajafika tu. Nikasema oh. <laughs> akasema baba ti mgeni kafika, si unajua Zari anavyoongeaga, kafika huyo hapa, njo muone. Basi akatoka. Huo unasema bwana, kumbe mgeni kashafika, mama ti usemi <laughs> basi akatoka mwenyewe huko akaachilia kule alikopo anakula aka, akaacha ile sahani pale pale dining akawa ametoka sasa anakuja sebuleni anatokea kama huku mimi niko hapa nikawa yani tumeonana mimi na yeye yeye anatoka anakuja na mimi niko hapa, kwa hiyo tukaonana hiyo. Ah, ilikuwa ndo siku ya kwanza namuona. So nilifurahi, akafika pale tukasalimiana, akasema Matia ameniambia bwana wewe rafiki yake na nini na nini, nikamwambia ya kiukweli nimefurahi sana kukuona na kujua kwamba wewe ni Diamond platinums na ni msanii mkubwa sana So nilikuwa excited sana kukuona. Sasa mama T Zari akawa anasema, "Yeah, yani alikuwa very excited sana kukuona." So hivi na hivi na hivi pale wakawa nataniana. Sijui ni nini nini. Basi. Baada ya hapo ndo siku ya kwanza mimi na najuana na Diamond. Um, na baada ya kujuana naye nilifanikiwa kupata namba yake ya simu na kuanzia hapo yani tukawa sasa tuna ukaribu fulani wa mimi na Diamond. Nakumbuka siku moja ilikuwa yani, ilikuwa mwezi wa tisa ya ilikuwa mwezi wa tisa, yani walikuwa yani walikuwa ni watu wanape, yani wanaonyeshana mapenzi sana, unajua eh? yani yale mapenzi ya mwezi wa tisa ndo tafikiri mapenzi ya Valentine yani Diamond alikuwa anamuimbia, anampigia gitaa, anamuimbia na nini. Yaani kiukweli wale watu walikuwa na mapenzi. Yaani kama mapenzi Diamond aliyokuwa anampa Mama T, Zari. Sijui kama kuna mwanamke amewahi kupewa. Hmm? Sina uhakika. Yaani alikuwa ni anampenda. Unajua kumpenda? Hivi katika wanawake wote umeshakuona kuona Diamond ameshika gitaa anampigia mwanamke alafu anamuimbia? Kwa Wema alipanda naye jukwani. Alishika gitaa akamwimbia Wema. Alimwimbia ile kwamba nyimbo yake amerekodi studio, anaimba yani kwa watu, si ndio? Lakini ile wako wenyewe. Alafu anapiga anamwimbia anambembeleza. You know? Yani <laughs> wewe acha. Hatari. Hatari na nusu yani. Yani kama mapenzi ah, Diamond mapenzi yameonyesha kwa Zari. Yaani hata kama Wema alikuwa wa kwanza, lakini sidhani kama aliyapata mapenzi aliyoyapata Zari. Inawezekana ni kwa sababu hukujua kipindi cha Wema. No, no, no, no, hapana, hapana, hapana. Lakini yani yale mahaba na Zari yalikuwa too much. Eh, ikawaje? Basi nikasema eh yani haya mahaba kwanza, kwanza nilikuwa nimejisahau nikasema eh, hivi eh, Valentine nini? Kwa sababu mimi kiukweli, yani mimi waga kukea sana mambo ya Valentine sana. So siku hiyo baada ya kuona yale mahaba wanaimbiana, wanacheza, wanakimbizana, sijui mara vile mara vile, nikasema leo au Valentine. Kumbe ilikuwa hata sio Valentine, ilikuwa mwezi wa tisa. Basi mimi kipindi hicho kile nilichokuwa nimeenda kukifanya kule nilikimaliza biashara zangu zilienda vizuri, kwa hiyo nikawa natakiwa nigeuke huko kwa ajili ya kuja kuendelea na mambo yangu mengine. Kwa hiyo mimi nikawa nimetoka kule, nikakata tiketi ya ndege, then nikarudi huko. Nilivyofika huko mimi nikaja kuendelea na mambo yangu, lakini huku tukiwa tunawasiliana na Zari, lakini pia nilikuwa nawasiliana na Diamond kwa sababu hapo tayari tumeshajuana. Mimi nilikuwa namuita Shem Shem, yani ndio hivyo ambavyo tunaitanaga. Basi baada ya kufika huku sasa, ikapita kama miezi saba, kila mtu yuko busy. Unajua yeye mwenyewe ni mfanyabiashara na mimi mwenyewe ni mfanyabiashara, kwa kila mtu alikuwa yuko busy na mambo yake ya biashara na maisha yake kwa ujumla. Tulikuwa tunatafutana tu kwenye simu, tunaulizana kama uzima upo, maendeleo na nini na vitu kama hivyo. Baada ya hiyo miezi saba alikuja Tanzania. Alivyokuja Tanzania akawa amenicheki akaniambia niko Tanzania, Kaambia okay, basi nitakuja kukuona. Kipindi hicho wako ofisi ya WSB ilikuwa Sinza Sinzamuri. Nikambia nitakuja. Basi siku nakumbuka nilikuwa sina ubize, nikapangilia mambo yangu vizuri. Basi nikatoka nikawa nimeenda. Kufika pale katika stori zetu. Unajua tena wanawake waga tunakuwa tuna story story. Akaniambia hivi unajua kwamba naolewa? Nikajua ananitania. Nikaambia no, unadanganya. Akaambia kweli naolewa mi nikashindwa kujaji sana kwamba kama anaolewa kwa nini hakuniambia kwa nini sina taarifa ah, mimi waga sipendi kujaji sana yaani unajua ukiuliza sana onekana kwamba huyu anataka kujua nini kwa nini anauliza sana kwa hiyo waga hicho kitu sipendi nimejifunza hivyo kwa hiyo huwa sipendi ku, kuuliza sana kaambia okay hongera sana kwa ndoa yako kaniambia asante basi akawa ananionyesha ukumbi, hivi ukumbi utafaa kweli mzuri? Nikamwambia ya ukumbi mzuri sana. Nitaje ukumbi au ni niache? <laughs> Hilo litakuwa tangazo la biashara sasa. Okay. Basi sawa. Basi akanionyesha ule ukumbi, nikamwambia huu mzuri utafaa. Kwa Akawa anaangalia kumbi tofauti tofauti za hapa Bongo. Baada ya kuangalia hizo kumbi, lakini pia akawa anatafuta shela kwa ajili ya hiyo harusi yake. Basi akawa amelipenda, alikuwa anaangalia mtandaoni, akawa amelipenda. Lakini pia siku hiyo nakumbuka wa makeup artist wengi sana walikuja pale. Unajua Zari ni, ni brand eh? Kwa hiyo huwezi ukatoka huko nje mkazurura, mkafanyaje. Lakini mimi nilikuwa natamani kumzururisha. <laughs> ili basi tu tuzurule. Sasa anakaa hivyo ili iweje? Nikamwambia ni wewe yani huo umaarufu wako yani unakera. Yani mimi natamani tupande hata bajaji, yani tuzunguke huko, tuende huku na huku na huku, lakini ndio hivyo sasa. Mkisema mtembee, ukifika tu sehemu unajaza watu, wakishaona tu Zari watu wameshajaa. Kwa hiyo ilikuwa inaleta ugumu. Kwa hiyo Nikaambia ni mimi nilikuwa nachukia. Yaani natamani tupige ruti hapa mjini. Yaani wewe mwenyewe mgeni, ujue hata Dar es Salaam. Kwa hiyo natamani nikutembeze. Nasema no siwezi. Sasa nitafanyaje? Ndio hivyo tena. Basi makeup artist walikuja pale wengi. Alikuwa anafikiri anachagua yupi ambaye anaweza kufanya makeup vizuri. Akawa amempata pale mmoja wapo ambaye yuko vizuri kwa sababu walikuwa pia wana wana yani me, kila makeup artist alikuwa amekuja na mtu wake mm. ambaye anamfanyia makeup alafu yeye anaangalia ipi ni nzuri kuliko nyingine. Kwa hiyo akawa amempata pale mmoja, basi mimi nikawa nimeondoka zangu, lakini nilikuwa najua kuna ndoa ina inakuja. Siku hiyo tena alinipigia simu akaniambia, mbona uko kimya? Alafu nimekwambia mimi na harusi, hebu njoo kwanza tuonane. Nakaambia sawa nitakuja. Siku nakumbuka sikuenda WSB. Kuna mali tulionana siwezi kupataja. Kuna mali tulienda tukaonana kwenye hoteli kubwa tu hapa Bongo. Tukawa tumeenda tumeona nikamwambia hebu niambie vizuri we madam. Mbona sikuelewi? Umeniambia ndoa, yani sielewi. Hebu ni, ni, niweke sawa basi. Akaniambia ya siku fulani, tarehe fulani mimi nafunga ndoa. Nikamwambia okay. Kumbe ni serious. Akaniambia ni serious, ulijua nakutania? <laughs> Nikamwambia sawa. Basi mimi alivyoniambia hiyo tarehe, nikamwambia he, mimi sasa nakujeje? Nivaeje? Kuna rangi ya harusi ambayo mmechagua kwamba tutavaa hivi watu fulani au watu fulani hivi. Akasema no, wewe vaa vyovyote ili mradi uje umependeza. Najua wewe unajua kupendeza. Kwa hiyo sina shaka juu ya hilo. Ila tu uje umependeza. Hatuna rangi, hatuna nini. Kaambia sawa, basi hamna shida. Kweli mimi nikawa nimeondoka zangu pale, lakini tukawa tunaendelea kuwasiliana. Nakumbuka kesho yake ambayo ndio ilikuwa harusi, mimi nilienda mm. kwake kwa sababu nilijua kabisa kama ni harusi na mimi ndo mtu wa karibu yake, ni rafiki yake, kwa hiyo why nisiende nikawa naye ili tujue sasa tunafanyaje fanyaje yani kwamba wewe utakuwa hivyo unajua ukiwa una, una, una rafiki yako yuko hapo eh unaona kabisa kuna hali fulani nyepesi inakuwepo bwana hiyo sio bwana labda hii gauni hem tuweke hivi bwana usiku ule ule mnaweza mkadesign vitu vyenu vingine na vitu kama hivyo basi mimi nikawa nimeenda pale nilivyoenda pale kweli maandalizi yalikuwa ni makubwa maandalizi ya maandalizi ya harusi mm. nikaambia mama T hii harusi yani eh, akasema harusi mimi nafunga ndoa na baba T. Eh, nikasema sawa, hii ndoa ni, ni, ni private kwamba watu wataki kujua au vipi? Kwa sababu sijasikia huko watu wakiitangaza na nini. Akasema no, hii ndoa sio public, hii ndoa tumeamua tufanye private. Nikamwambia okay, ni kitu kizuri kwa sababu nyinyi ni watu maarufu, mkifanya kitu public sana kinakuwa sio kizuri pia. Mambo yanakuwa ni mengi. Akasema ya ndo maana tumeamua tufanye kimya kimya. Kaambia basi ni kitu kizuri. Basi nakumbuka siku tumelala vizuri, asubuhi tukawa tumeamka, maandalizi yalikuwa ya hatari. Kina mama Dangote ndani ya nyumba, kina Esma ndani ya nyumba, yaani watu walikuwa kama wote, unajua kama wote. Basi tukawa tumetoka pale nyumbani tukaenda ukumbini. Sasa kilichonishangaza, unajua ndoa kama ni ya Kiislamu wataenda kufungia msikitini, au kama sio msikitini, basi shehe atakuja pale, au kama inafungwa Kikristo, basi wataenda kanisani kama sio kanisani, mchungaji atakuja eneo husika. Lakini sikuona shehe wala sikuona mchungaji, ila tulivotoka pale tulienda direct ukumbini. Ah, nikasielewi alafu walivaa walipendeza, Zari alikuwa kavaa shela lake vizuri, kapigwa makeup kila kitu. Diamond alikuwa amevaa suti nyeupe pia, suruali nyeusi, viatu na kila kitu. Alafu pia yes, Rayvanny na, es, na eh, Esma. Rayvanny na na Faivani walikuwa na wenyewe wamevaa kama wasimamizi wa ndoa. Unajua wasimamizi wa ndoa wanavyovaa eh? Na wenyewe walikuwa wamevaa hivyo. Tukafika hapo ukumbini. Baada ya kufika ukumbini, mimi nikawa najiuliza maswali mengi. Nikasema no, hebu uziulize. Unajua, nikanyamaza. Basi tulivyofika pale, naona kamera zinakuja nyingi. Sasa nyie mtakaa pale, nyie mtakaa huku, itaanza hivi, itakuja. Ah. Nikasema kwa nini movie? Mbona kama mmeniacha? Hii ni movie au ni, ni nini kinaendelea? Mimi nilikuwa sijui kiukweli. Basi ikabidi nimuulize mmojawapo, jamani, nini kinaendelea? Hii si harusi, simuoni mchungaji wala shehe, kuna nini? Mbona tena kama movie utaanza pale, utakaa pale na kuaje? Akasema hapa tunashuti mziki <laughs> hatari sana. Nilipata hasira kwa sababu nakumbuka siku hiyo niliacha, kuna sehemu ilitakiwa niende kwenye mambo ya biashara zangu. Nilipiga simu kule nikaambia, jamani, mtanisamehe leo ndoa ya rafiki yangu siwezi kukosa, naombeni mnisamehe, nita tutapanga appointment siku nyingine. Nafika kumbe ilikuwa ni wanashuti mziki, alafu muda huo Zari kashaingia on set. Utamfataje kwenda kumlaumu? Sasa yeye yuko on set pale, kulikuwa juu hivi, unajua kwenye ukumbi kuna huko juu kumepambwa sehemu ya bibi harusi na bwana harusi. Sasa wenyewe yeye Diamond ndo alikuwa amekaa kule na Rayvanny na Faivani walikuwa amekaa kule juu, mimi niko huko. Sasa huwezi ukaenda kuingilia pale kwambia wewe Zari nini? Nilipata hasira nikasimama kule, nilikuwa namwangalia nikasema hivi, Zari yani kweli serious Kasema ngoja atoke hapa atakuja kunieleza. Wakati nikiwa namtazama kwa hasira, nikasikia sauti ya kinanda pamoja na matarumbeta. Kiukweli, unajua ukiwa wa mtu alafu amekuudhi, akili yako inakuwa inamfikiria. Lakini baada ya kusikia vile vinanda na yale matarumbeta, akili yangu mimi iliacha kufocus na yule aliyenikwaza, nikaanza sasa kufikiria ile melody ninayosikia. Kwa hiyo nikaanza ku, kutaka kujua hii ni nyimbo inaendaje, yani nani aliyeimba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikawa nimeconcentrate sasa kusikiliza ile sauti ya kinanda pamoja na nini na matarumbeta. Nilivyokuwa nasikiliza ile sauti, ni sauti ilikuwa inapigwa kwenye mas, maspika ya pale kwenye sherehe, kwa sababu unajua kwenye sherehe ukumbini kunakuwa kuna yale maspika yale yanayowekwa kwa ajili ya mziki, ndio hayo maspika yalikuwa yanapiga ile nyimbo. Ile nyimbo ilikuwa inaimbwa hivi Leo chereko chereko mwenenu nimekuwa, zile kuringa mideko itapungua. Asante mama, ulinifunza nikajua. Tindidididi. Twende. Kwa hiyo nikawa nimesikia, alafu inaenda yena yena yena yena yena yena, kwa heri tutaonana. Yani yani nilijikuta nimependa ile nyimbo vibaya mno, yani nikajikuta tu zile hasira tena zimeisha, yani nataka sasa nisikilize tu nijue inaendaje na kuwaje. Kiukweli niliipenda sana ile nyimbo. Nika, nikasema labda hii ni harusi kweli, lakini hii nyimbo walitengeneza kwa sababu ya hii siku yao special. Kwa hiyo tena nilikuwa nimetoka kutokujua kwamba ile sio harusi, nikarudi tena kujua kwamba ile ni harusi kweli baada ya kusikiliza tena ile nyimbo. Alafu baadaye nikaja kujua kwamba si harusi. Kwa hiyo ni, ni vitu fulani vilinichanganya sana siku hiyo. Baada ya kumaliza pale mimi nikawa nimeondoka nimerudi kwangu tena nakumbuka drop wenyewe. drop mpaka kwangu nikawa nimefika nimeendelea na mambo yangu. Kitu kikubwa ambacho nilikuja nikajifunza ni kwamba Diamond alifanya hivyo na alivyoachana na Zari alimpata Tanasha. Tanasha naye ninakumbuka ilikuwa mwezi wa pili aliahidi kuwa atamuoa. Ninakumbuka sana hicho kitu, na nakumbuka mwezi wa pili kama huu huu alishawigi kusema kwamba ndo ndoa yake yeye na Tanasha, lakini mwisho wa siku hatukuona ndoa. Tanasha akabeba mimba akazaa mtoto na sasa hivi yuko kwao Kenya na hawana tena mahusiano. Wasiwasi wangu ni hii pia ndoa ya tarehe kumi na nne ya mwezi huu wa pili. Je, ni ile kama ya Zari? Ni ile kama ya Tanasha au hii itakuwaje? Sasa Yusta, kutokana na hayo yote uliyoyaongea, Imani yako inakuambiaje juu ya hili la tarehe kumi na nne ndoa sasa kuelekea kwenye ndoa hii? Hakuna ndoa hapo. Unamaanisha? Hakuna ndoa hapo. Kwa nini? Ulishawahi kuona wapi ndoa inafanyiwa matangazo kiasi hiki? Kwa upande wa dini ya Kikristo, ndoa inatangazwa kanisani. Inatangazwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu kanisani. Sio matangazo ya hivi na kwa upande wa Waislamu, ndoa siku hiyo inapofungwa ndo siku hiyo inatangazwa. Sasa kama hizi pande zote mbili utaratibu wa ndoa ndo huo, hii ni ndoa gani ya kutangazwa kiasi hiki? Ngoja nikupe mfano mmoja. Harmonize ameoa, tuseme alioa, alifunga ndoa. Ulishasikia matangazo ya ndoa ya Harmonize? Alioa na ndo tukajua kwamba ameoa na mke wake huyu hapa. Hakuna matangazo yaliyofanyika kiasi hiki. Hii siyo ndoa, haya ni matangazo. Na kitu kingine hicho sitakagi kukizungumza, yani si kitu gani <laughs> hicho? naomba nikiweke pending. Kuna sababu zilizomfanya Sara akaachana na Harmonize na kuna watu ndio waliosababisha aachane na Harmonize sitaki kugusia huko sana, kwa sababu kama nikiyazungumza haya basi nitachafua hali ya hewa, na sitaki kuichafua hali ya hewa, na ndio maana sitaki kuyazungumzia, nayaweka kando. Turudi kwenye pointi yetu tunayozungumzia hapa. Huwezi ukawafanya watu wazima wote ukawapa attention eti mimi naoa tarehe kumi na nne tarehe kumi na nne inakuja unatoa ipi e tarehe kumi na nne inakuja unakuja kutangaza sijui nyimbo yako mpya tarehe kumi na nne inakuja unakuja kufanya hivi maana yake ni nini hao watu unakuwa unawachukuliaje akili hawana ama ni kitu gani siku ya valentine wapenda nao na yeye anawapa mashabiki wake anawapenda kitu kizuri na kipi kwa nini usiseme kwamba tarehe kumi na nne jamani kutakuwa na kitu hiki lakini ama. lakini tarehe kumi na nne inaweza ikawa ndoa vile vile hakuna ndoa hivi unisikii na kama kukiwa kuna ndoa nifate nitakupa milioni moja. Unasema? Nifate nitakupa 1 million na kuahidi kukiwa na ndoa. Kukiwa na ndoa nifate nitakupa milioni moja. Takuja kuchukua milioni moja yangu mimi. Hivi tena tena tena haina shida hata ya kuja. Nipigie. Nitakuja mimi nitakuletea milioni moja na urekodi na watu waone nakupa hiyo pesa. Hatari? Eh. Nitakuja. Haina shida. Wewe njoo. Ninawapa hichi kipindi hapa miezi mitatu, miezi mitatu mingi sana, hii itatosha. Alafu tuone hii ndoa inayotangazwa hii itakuwa na wataishia wapi, mtakuja kunipa majibu. Na sasa watakapofikia, mimi nitazungumza baada, nitazungumza kwamba saizi sizungumzi, ndio maana nimesema baada, sio sasa. Utazungumzia nini? Baada sasa ndo nitajua nitakachokuambia. Nitakutafuta mwenyewe. Safari hii umenitafuta wewe. Mimi nitakutafuta mwenyewe. Nitakuja kuzungumzia hilo swala. Hapa. Sawa, kuelekea katika hii ndoa, unamwambia nini Chibu Dangote, Zuchu pamoja na wengine yeyote ambayo unatamani kumwambia chochote? Kwanza Diamond umri wake ni umri mkubwa, kwa sababu Harmonize yeye ndo aliyempokea yeye, tuseme ni baba wa kimuziki wa Harmonize, si ndio? Sasa wewe baba, mtoto uliyempokea saizi Harmonize ameoa, anaishi maisha yake ya, ya kiutu uzima na mke wake. Kwenye dini ya Kiislamu mwanaume akishaoa tayari ni nusu ya dini, kwa hiyo mwenzie ameshatimiza hilo, yeye ndo aliyempokea yeye ndo aliyemwonyesha njia na yeye ndo baba, lakini yeye mpaka leo hata nusu ya dini yake hajaitimiza. Mpaka leo hata mke wa kusingiziwa hana hata mmoja, ila mwenzie alioa kabisa ndoa. Sema ndo mambo haya aliingilia kati, wakaenda kumuharibia ndoa yake. Kinachotakiwa hapo kufanyika, umeniambia nimpe ushauri aoe, umri unaenda, Huwezi ukachezea wanawake ukachezea huyu mwenye mwenye kalio kubwa, kalio dogo, sijui nini. Hayo mambo yana mwisho. Alafu umri unaenda. Atafute mwenzie akae naye ajenge familia, lakini pia hata dini yake pia aiheshimu, kwa sababu ukishaoa umetimiza nusu ya dini, basi afanye hivyo kwa ajili hata ya dini yake pia. Narudi upande wa Zuchu, umesema naye ni mshauri. Zuchu akae kwa umakini, akae kwa umakini sana. Kama ni ndoa, asubiri kweli aolewe. Akikurupuka ataishiwa kujazwa mimba na kuzaa mtoto na kuachwa kama wenzio walivyofanyia. Hicho ndo kitu kinachomjia yeye kwa wakati huu. Kwa hiyo ushauri wangu kwake asizae mpaka atakapoolewa kweli, na hiyo ndoa sijui itakuwa lini kweli atakapoolewa, sio tarehe 14. Tarehe 14 nishasema hamna ndoa. Lab, labda wakati mwingine asubiri mpaka aolewe na huyo kiumbe. Hivi hivi itakula kwake kama ambavyo wengine ilivyokula kwao. Sina lingine.